Avancez, avancez. Peut-être c'est un certain nombre de rencontres. On a une conférence demain à Saint-Laurent. On a une conférence aussi sur à Cayenne, euh, vendredi à 18h à la Chambre de commerce. Nous savons que les autorités françaises ont fait pression pour que la salle initiale où nous devions être, en l'occurrence la mairie de Cayenne, là où nous étions à 3 ans, ne puisse pas nous être alloués Parce que quand quelqu'un vient parler d'autodétermination et de liberté du peuple, il est évident que celui qui veut nous incarcérer n'est pas d'accord pour que ce message puisse être diffusé. C'est de bonne guerre, nous ne sommes pas des victimes, nous ferons, passerons le message quel que soit l'endroit où nous sommes. Le peuple est bien plus réceptif que ce que l'impérialisme voudrait nous faire croire. Le peuple de Guyane est prêt, c'est l'un des peuples en réalité les plus en avance, contrairement à ce qu'on croit. Simplement, il est toujours sous l'objet de la, de la domination, de la division, mais il arrivera un moment où cette division devra être transcendée pour que nous puissions former un point et nous attaquer ensemble à ceux qui nous asphyxient depuis trop longtemps. Qu'est-ce d'ailleurs votre pièce à De ce fait, que, que représente pour vous la guerre de cette bataille de la libération des blocs C'est une terre stratégique, c'est une terre qui est à la fois en Amérique du Sud et qui par euh, Nul géostratégique se retrouve ou est considérée comme française. Et c'est évidemment un terrain vital pour euh, la puissance coloniale, mais dans le même temps, c'est aussi un peuple qui a énormément d'histoire, énormément d'enseignements à donner au reste des peuples noirs de manière générale. Quand je dis noir, sous les différentes teintes, que ce soit plus clair ou plus foncé, là n'est même pas le plus important, mais les peuples d'ascendance africaine, il y a une réalité historique, une réalité sociologique ici, qui si elle est bien intégrée, peut euh, donner un enseignement à tous nos peuples un peu partout dans le monde. Et au-delà de ça, il y a un travail de fond à faire pour la logique de l'autodétermination. Il y a les escrocs du Rassemblement National qui ont fait un score énorme ici. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable sur une terre où euh, le plus grand crime contre l'humanité, sans aucune comparaison, sans aucune concurrence, qu'est la traite négrière, où le plus grand crime contre l'humanité a pu voir le jour, il euh, n'est pas normal que le Rassemblement National puisse faire un score aussi élevé. Nous sommes là aussi pour aider les populations et les organisations qui se battent pour l'autodétermination de nos peuples à prendre leurs responsabilités. Si le Rassemblement national a un score aussi élevé, ce n'est pas parce qu'il est aussi populaire, c'est parce que la majorité de la population est fatiguée de la corruption des élites politiques ici, d'accord, et voudrait une autre alternative. Et moi je pense que l'alternative, c'est le souverainisme du peuple, c'est la souveraineté du peuple guyanais, c'est l'autodétermination du peuple guyanais, et c'est des structures comme l'UTG qui pourront donner cette orientation, cette impulsion, en étant capables de faire venir à eux la jeunesse guyanaise qui est démobilisée, qui ne plus en qui est dans un nihilisme concret. Je pense qu'il y a matière à travailler. Nous sommes là pour ça, comme nous sommes partout. Et euh, nous sommes là pendant une semaine, même si euh, le travail se fait de manière constante.